तैमूर अली खान कहीं नज़र आ जाए तो फैंस की नज़रें उन पर पड़ जाती हैं हाल ही में छोटे नवाब अपने पापा के साथ शरारती अंदाज में दिखे दरअसल वह पापा के साथ शूटिंग के सेट पर पहुंचे थे इस दौरान जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें सैफ पगड़ी पहने हुए थे ऐसा लग रहा था कि तैमूर को अपने साथ सेक्रेट गेम्स टू के सेट पर लेकर आए थे जहाँ तक तैमूर की बात करें तो वह पापा के साथ बाहर निकल कर अच्छा खासा इंजॉय कर रहे थे खास तौर पर इसलिए भी क्योंकि